一万一万零一零啊，五百啊，一万一万一万！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！有种收获，搞了一堆，搞的收获哇，那把锁了五百。你为啥把锁了五百？刚往我俺们村公旁边，五百捡的，你知道标准？五百捡的，五百五百五百，我发一你的呀。嗯。 မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျငါအိမ်ကမတည်ငါသားငါသားငါထိုင်းနေတဲ့ခုံဆွဲလဲသွားမယ်ငါသားငါသားငါထိုင်းနေတဲ့ခုံဆွဲလဲသွားမယ်နေโอเคအာအမရောက်ပါပြီအမေကတော့ရောက်သွားဥပိသူတို့ဥပိရွှေပေးလိုက်ရမှာဥပိအဲ့ဒါဆိုဥပိသူတို့ကရောက်သွားတယ်ဥပိမပြတ်တော့ဥပိအဓိကအလွေတစ်ပေါက်ပဲဥပိ 抓鱼，你们逮鱼来了！哎搞哎搞哎搞，你们别来，哎哥。收大鱼，收大鱼，收大鱼！把头打喽，别别别，别别别，别别别，你有没别别。

တစ်ခေါက်ရှိသေးတယ်နော်ရှိသေးတယ်ဟေးဒီကလေးနော်ဒီလေးကစောက်ဝဲချစ်ဖို့ကောင်းလို့စောက်ပြီးမှကိုတော်ကကြီးအကုန်လုံးရမင်းကိုခေါ်ပါခေါင်းလေးတောင်းပြီးတော့နော်ရှင်မတော်ဘူးနော်ရှင်ခုံပြီးပြစ်ချင်တယ်ခုံပြီးပြစ်ချင်တယ်ခေါင်းလေးကိုအဲ့လိုခုံပြီးတော့တချပေးပါတော်ကကြီးက哎呀！哎呀！把妹子拿我，不要！把妹子拿我，不要！ ။ဘာပြန်စင်းလာတော့။တင်ကျုပ်ပြန်စင်းလာ။လောင်းပါလောင်းပါလောင်းပါလောင်းပါ။လာဘာလို့ကျွန်တော်မေးဘာလို့ကျွန်တော်ပြော။ဒီကြီးဒီကောင်းလေးဒီကောင်းလေးပဲ။ဘာလို့ကျွန်တော်ပြော။လူစင်းပါလူစင်းပါ။လာလာလာလာ။စင်းလာမှာလားစင်းလာမှာနော်ဘလူ။အခုငကြတာငကြတာ။ báo cho nào bảo báo cho nào gì mấy đại từ từ thế nào ubê ubê mấy đại nó ubê mấy đại nó cho mấy rồi báo cho nào xe nào mà nó xe nào mà nó xe nào đi xe nào đi xe nào đi xe nào đi xe nào đi ô ấy mà xe nào đi đi mà đi nó mà nó I got supplies. à nó cho Yeah, over, 你们付我抓我。不要别抓了。 အားရအော်ဘယ်ပြသွားလဲတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးရရရရရကြောက်ပြလာကြောက်ပြကြောက်ကြောက်ကြောက်ပြလာကြောက်ပြလာကြောက်ပြလာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီအောင်မဒီဒီအောင်မတော့မခင်မကပ်မမမဒီရှော့စားမနော်ပိုးရလို့တော့အမပိုးရလို့ရှော့စားမရှော့စားမနာမမနာမဒီရှော့ဒီချစ်ရှော့စား マークに向かって。 အေးအေးအေးဘုံတိမြန်ကလူမတော်တေးဟာ Hey go go bro တော့ဘယ်တော့တော့ဘယ်နိုင်ငံကောင်လဲတော့ဘယ်နိုင်ငံကောင်လဲမသိဘူးဘယ်နိုင်ငံကောင်လဲမသိဘူးဟာကြောက်ပါရလုံးနေရတော့တပတေတော့မှာငါတို့တော့လိုက်မှားပြီတင်ဟာလူပေါင်းဒီကောင်လူပေါင်းမှားပါလေလူရတာဒီကောင်တော့ကိုယောဟာဟဲ့နံပါတ်4 bro go go ဖုံးနေတယ်တဲ့ငါပါလာရိုက်သွားတော့တော်တော့ဘင်းဘုံတီးနေတာအဲ့တော့ဘုံတီးနေတာကြည်အောင်ခုံပြီးတော့ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဝေးလာတော့မယ်ဝေးတော်တော့နေရာပျော်နေတယ်မြမပဲဟဲ့ဒီမနိုင်ငယ်လေးဟာနိုင်ပါလားဟာဝေးကျနာဝေးကျနာ ရေးတယ်ဘာမှဘာမှမဝင်နဲ့ဘာမှမဝင်နဲ့ဥပ္ပေကျေးဇူးပြုတောင်းပန်တယ်ဥပ္ပေနော်ဆိုဝါဝါဝါဒီ brother ကျွန်တော်ဟိုလေးပြပါလား quite quite quite လေးလို့ပြော quite လို့ကျွန်တော် quite ရှိရရှိရ quite ဆုံးမလားမပါဘူး quite ယူမလားဥပ္ပေここに物資があるよ。マジマンシエ、デヤザナクシ。あ、デヤザナクレ。チャオビ。おめパーヘル、おめパーヘルワイル、おめキョラパーヘルワイル。デヤザナクはサラワンウィア。 အဲ့ဒါမျိုးကတရားစာနှစ်ခုရှိလားအာဒီတရားစာနှစ်ခုရှိလားချစ်တာချစ်တာဘောအဘောကိုကိုကိုကိုကိုိုက်နေတယ်ဘေးကြီးโอเคဗျာလာရလိုက်တော့ လာလာလာလေးလာကျွန်တော်ကားနဲ့သွားမယ်အဲ့ကောင်တော့လိုက်ရင်တော့သွားမှာပဲအမေလာအမေလာ enemies ahead အဲ့ platform လိုက်တွေ့ရှင်ဘယ်ကိုကောင်းတယ်ဒီမှာဟိုဒီကရောက်လို့လာမလို့ငါတို့သူကပြောနေတာလေဩဘေးနားမှာဒီဒီဒီအတန်ကြားပါလေလို့ဘယ်ဟုတ်မလဲနွားဟုတ်ပြန်ပေါ့ပါ လို့ကောက်သွားပြီတော့ကျွန်တော်ကောက်လိုက်တာမရှိတော့ဘူးကောက်သွားပြီဥပိချင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ပါတာမမြင်ဘူးလားအာဥပိရပါရခိုက်သွားတော့ဥပိတကယ်ပါရခိုက်သွားတော့ဥပိတကယ်ပါရခိုက်သွားတော့ဥပိတကယ်သူ့ရှိမှလည်းကျွန်တော်စိတ်ခေါ်လိုက်တာမရှိတော့ဘူးကောက်သွားပြီတကယ်တော်တယ်ဥပိ ဒီနေ့လေးစားတယ်ဦးပဲကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ဦးပဲပြည့်ပြည့်ပြည့်တယ်လမ်းမမလမ်းမမပြည့်နေဝင်ဟိမလားဟောဟောဟောရှိပြီရှိပြီအော်ဟာရှော့ကြီးမှာဝါတော်ပြတာတိုက်ကြည့်တဖူကဟက်ရှော့ပဲနော်တိုက်ကြည့်တဖူကဟက်ရှော့ပဲနော်တဖူအိမ်ကဟက်ရှော့ရွယ်လာဦးပဲပိုင်အဲ့ဘွယ်ဦးတက်နေပြီဟုတ်ရှိမှာကျွန်တော်စိတ်ကတော့သူမမြင်ဘူးဥပိမျက်လုံးကအဲ့လိုဆိုမမြင်ဘူးအသက်40မျက်လုံးဆိုအဲ့ဒါပြောဟလားအသက်40မျက်လုံးဆိုအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပြော ရှိတော့ကောက်သွားပြီလေပါရလိုက်တော့တော့ခလာလေးတော့သူ့ဘယ်မှာမြင်လိုက်တာတင်တယ်ဟုတ်တယ်မမြင်ဘူးသူမမြင်ဘူးသူမမြင်ဘူး我这么牛啊！马上马上马上别别啊！马上马上马上马上马上别别别别别别！啊，五百呀！啊，你妈你妈你妈！ ရှော့ကွာကောင်းလိုက်တယ်ဘာလို့စကွာကွာအဘတ်စကွာလို့ဘယ်ဒီလိုဒါဘတ်စကွာလို့ကောင်းအောင်ကိုအောင်မစင်ကိုကိုဖောက်ခဲ့အာဘယ်ကျန်နေပြီကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျာဘယ်ကျန်နေပြီဘယ်ဘယ်ဘယ်ဒီ over ရနေရဘယ်ဒီက on ရလားဦးဗျာဘယ်ဒီက on ရလားအာဟုတ်ကဲ့ကောင်းကောင်းကောင်းနေပြတာရက်ပြတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥပ္ပေဥပ္ပေဆောင်း over ရဥပ္ပေဥပ္ပေ over နေခေါ်ဥပ္ပေအမေရိကန်ခေါ်ဥပ္ပေသွားလာပါလား ဝီစကီသဘောကျအောင်ဝီစကီသဘောကျနေလို့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်တကယ်တမ်းကျငါအိမ်ကမတည်ငါသားငါသားငါထိုင်းနေတဲ့ခုံဆွဲလဲသွားမယ်ငါသားငါသားငါထိုင်းနေတဲ့ခုံဆွဲလဲသွားမယ်နေโอเคဝေကြောက်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဒီတောင်းတော့မဟုတ်ဘရိုဘရိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဟေးရှိရရှိရတော့ကောလို့ရှိမယ်နော် 下吗？那走，no no no no。修修。哎呀，他妈 four 级了，白弄你啊，然后 MK，跑跑跑跑跑跑跑跑跑。哎，不容易变了，他妈 four 修，他妈 four 修，啊？他妈 four 来了，修一下哦，跑跑跑跑跑跑跑跑的，等加一点，今天今天把他们加了。那你这看面顺来了，红妈妈，enemy 呀，那你们来。 တာဒီကနေ့ဆွဲနေလာတယ်သူတာကိုပြောဥပိဥပိသူတာဆိုရတာဒီကနေ့ဆွဲနေလာဟုတ်လေဆောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့နေတာပုံမတက်ပြီအဲ့နေရလားဟုတ်တယ်အဲ့ပြောတယ်အဲ့ပြောတယ်ကောဘာကငါမြင်ပြီးတော့ပြုံးသွားတာအော်ပရိုမီပြတာဆောင်းမရောကွာနေတယ်ကွာဘုမမရအောင်ပရိုမီပြတာပရိုမီပြတယ်ကွာ 야프로인비라드라브라다야야이거프로인비라드라ကျွန်တော်ပြတာခေါင်းနေမှန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ तू က pro တော့အရင် require နေတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့ပါတယ်မရဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တိုင်းပြတာကျွန်တော်တိုင်းပြတာဒါပေမဲ့ခေါင်းခေါင်းနေကြီးမှန်တာနည်းနည်းပဲကြံမယ်ကွာ Thank you Tasking ပြတယ်လေဒီလေဝေးပြတယ်လိုက်ဖို့ပြတယ်လိုက်ဖို့ပြတယ်လိုက်ဖို့ပြတယ်လိုက်ဖို့ပြတယ်လိုက်ဖို့အဲ့ကောင်တော့ဝဲဒီမလေးကဆရာဒီမလေးကဆရာဒီကောင်က ဟိုကလည်းကောဟိုကောလည်းပဲအဆင်ရှိတယ်နံပါတ်4ကစားဝိုင်ဘရိုကျွန်တော်ကပါဝိုင်ပေါ်ပေါ်အပေါ်မှာဟုတ်တယ်ပေါ်စားဝိုင်မင်းလာပြစ်ချင်ငါ့ကိုအာမင်းလာပြစ်ချင်တာအော်လိုက်လာဦးပြီဦးပြီဟိုဖိုင်ရနေတာမရတော့ဘူးဟိုဖိုင်ရနေပြီဦးပြီ help ကဲမင်းငါကဲမင်းငါညာဘကညာဘက search for vehicles အော်ဘယ်လို

Mari ma smoke in there, mari ma. Marked a location. Orada. Hello, sorry, I'm not busy. Hold on, hold on. No, no, my god. ကျွန်တော်ကဇုံဝင်ရမှာနော်ဒီရော Hold on, hold on. တော့အဲ့ဒီအဲ့တကောင်ရှောင်းပြီးပြီ bro ထောက်တာတက်တာလေ ဖောက်ပြစ်ပြရမှာတဲ့လား nice ကွာဥပ္ပေကောင်းလာတဲ့ဆိုင်ပါဥပ္ပေဥပ္ပေတကယ်ကျန်းနေတာအမ်ပြိုးနဲ့ပြင်းနေဥပ္ပေဟိုဖိနေဥပ္ပေဖိနေဥပ္ပေဖိနေဥပ္ပေဖိနေနေပါလေဥပ္ပေဖိနေနေပါလေဗျ09 09ဥပ္ပေဖိနေနေပါလေ09 123ဥပ္ပေဟိုကနေအမ်ပြိုးနဲ့ဆိုတာနော်ဥပ္ပေကကောင်းလိုက်လားဥပ္ပေတကယ်ကျိုးဆွဲဟာကျိုးဆွဲတော့ plain တက်ကြည်တယ်